orang kena kebangetan cepat sok sok orang kena kebangetan dapat lagi teman-teman dia nyelusup orang kena kebangetan Bismillahirrahmanirrahim orang kena kebangetan kenapa ah nggak dapat teman-teman itu masih di situ tembakus tembakus ceprot kenora semoga dapat ikannya tuh Wah, ikannya jemping teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kita berjumpa lagi ya. Ya, di video malam ini saya akan mencari ikan lagi. <clears throat> Cari ikan yang nggak ada telinganya ini ya teman-teman. Kalau cari ikan yang ada telinganya, nanti disangkanya nyari siluman gitu dan mudah-mudahan juga di spot ini ikannya nggak pada sariawan ya teman-teman dan juga ikannya nggak pada sakit gigi juga ya biar mereka itu keluar cari makan oke lah lanjut saja kita itu teman saya itu tuh udah nongkrong dari tadi udah nggak sabar mudah-mudahan dapat ikan banyak oh ya teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman oke lah kita lanjut dapat sasaran ini ya teman-teman ya tuh lihat dapat sasaran ya nah, ada ikannya tuh wah ikannya jemping teman-teman mengenai ya Hah? ikannya jemping teman-teman ini doi Hah? ini coy ikannya tadi kesini ya teman-teman pas ditembak dia lompat ya lompat ya di sini nih guys kita coba nanti Mau oh, ditangkap ini teman-teman. Coba. Anora. Anora deh. Oh. oh, dapat teman-teman. Hmm. Oh, ini ya lihat ini ya tadi ya nih teman-teman oh, kan? wah eh, cium dulu cium dulu teman-teman hmm udah ya tuh tapi ada yang aneh ini teman-teman ya ikannya ada yang aneh ini beneran aneh karena ikan ini nggak ada telinganya teman-teman oke lah kita langsung simpan saja ya Cepat satu teman-teman Kita lanjut nyari lagi Siapa tahu dapat yang lebih besar wah dapat lagi teman-teman wah dapat dapat itu Wish, mantap mantap mantap ya ada kupingnya enggak bos ada ada kupingnya ada siripnya ada, ada sirip. oke lah mantap ya dapat dua ya teman-teman ya kita lanjut lagi teman-teman susah nih ya. udah kepiting teman-teman lihat wah itu kepiting ya teman-teman ya kalau kepiting banyak tapi coba kita lutik masih hidup ini teman-teman ya tuh lanjut lagi nyari ikan apa sih ora ana ruwit kan bu gue gue ya oke oke oke oke oke oke oke mana kus tembak kus tembak kus ceprot kena ora semoga dapat kebangetan oh, aku ora nak, weh dapat mas bro eh dapat weh mantap mantap mantap mantap weh mantap mantap mantap ya ini apa kakek buyutnya ikan cana itu ya dapat ya gitu, hmm, mantap sip sip sip lanjut lagi mas bro gie kok si cimaning Tidak ada lagi gie wis cimaning cepet ada satu lagi teman-teman Gak kelihatan satu lagi mau ditembak itu orang kena kebangetan cepat <laughs> nggak kena teman-teman <laughs> nggak kena teman-teman ya itu udah parah weh padahal penak kayak ya gue <laughs> banter banget emang mau anu kelihatannya ada ya teman-teman ya coba bismillahirrahmanirrahim dapat lagi ini kayaknya norak Hah? wah, gede gue mah gue dapat teman-teman wah <laughs> wah <laughs> Wah, wah dapat ini teman-teman tuh lihat wah lihat wah cium dulu tuh ya teman-teman nah ya mantap mantap mantap mantap wah, mantap Wih, hati-hati lepas. dapat mantap gitu agak besar kenapa ditekuk kenapa ditekuk gitu teman-teman <laughs> wah teman saya nggak berperasaan itu, <laughs> ikannya ditekuk gitu. kita langsung nyari lagi ya teman-teman cari lagi dapat apa enggak ada lagi ya teman-teman ya tuh Bismillahirrahmanirrahim Nora Hah? dapat lagi teman-teman weh banyak ikannya ya nggak disangka-sangka ini wah itu weh mantap mantap mantap Wah, oh. sambil ini celingak-celingik kepalanya teman-teman siapa tahu ada lagi ya awas deh tuh wah mantap mantap mantap mantap mantap mantap itu wah siapa lagi masuk berela oke kita sambil nyari lagi ya teman-teman kita lanjut ke depan situ ya ke situ tuh ada lagi teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Hah? ah nggak dapat teman-teman itu masih di situ papak gue temenan ah, nggak kena teman-teman eh wah nggak kena tadi teman-teman eh kita coba cari ya teman-teman ya belum dapat lagi ini teman-teman ikannya lagi pada meeting kayaknya ya. Ki doi, doi gede banget doi. Orang kena kebangetan kowe. Hah? Sok, sok, Orang kena kebangetan. Dapat lagi teman-teman, dia nyelusu. Orang kena kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim orang kena kebangetan kena ora si bener bener coy Hah? Hah? Benar coy. Wah, mantap teman-teman. Ih, awas ucul. Awas ucul. Wah. Wih. Dapat dapat babon ya teman-teman. dapat telepon yung nyekelnya gulune coy gulunet dicekel ndasnya kan keton ya gue mantap ya jadi ini mantap ya teman-teman dapatnya ya tuh lihat nggak nyangka ini teman-teman tuh cium dulu teman-teman hmm, nah, udah kita masukkan ke kantong ajaib oh, sama kono ya dimasukkan eh, oke kita lanjut lagi ya teman-teman siapa tahu ada yang besar lagi siapa tahu dapat ada ikan ada ikannya di mana ikannya ikannya nggak kelihatan <clears throat> Kenapa ikannya nggak mau dongol? Hah? Coba. Banyak ini teman-teman nih. Banyak apa? Banyak lingling tuh. Lingling. Kalau kata saya lingling susuh. Kalau teman-teman mau ambil di sini aja ya. Tuh. Aduh, hujan teman-teman. Mulai gerimis ini teman-teman. Ada teman-teman, tuh lihat sana. Dia lari-lari teman-teman. Dia lari-lari ya. Kalau di center lari-lari dia. Tuh. Wah, lunga eh gue, gue nanding kayu weh gue mau no b kena nggak coba aja semoga aja kena ya teman-teman ya tidak semoga aja kena ya teman-teman ya kena rak Hah? kena coba dapat enggak teman-teman wah dapat itu teman-teman ya tuh weh dapat ah, dapat ada lagi teman-teman kena eh? kena rak Wah, dapat lagi teman-teman. Tuh. Wih, mantap, mantap. Mantap. Itu ya. Ini ya, teman-teman, kayak bawahnya kayak ular. Tuh lihat. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Hmm?

oh iya teman-teman tuh hmm. wah oh, itu ya mantap mantap mantap mantap mantap simpen lagi Oke teman-teman karena waktunya udah malam kami sudahi dulu video ini Terima kasih juga yang udah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Oke kalau begitu kami pamit pulang dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh